Boys, ready? Hello, girls and boys, ready? Hello, girls and boys, ready? Hello, girls and boys, and boys, ready? Hello, girls and boys, ready? Hello, girls and boys, ready? Hello, girls and boys, ready? girls and boys, ready? Hello, girls and boys, ready? Hello, girls and boys, ready? Hello, girls and boys, ready? girls and boys. Ready? Hello, girls and boys. Ready? And we're back mga kabarkada na to sa barangay Kamaman ano. This is our ano, second game na. Second game sa ah, sa tuwang semi-final round in between sa kisa tong mga player karon ang Empowered Youth of Palawan versus Santa Cruz Bulunsuri Youth Organization. So, kaya ni Kuya Joy na uh, second, second game. game na. Oh. So kanina nagstugod na ang first game. Oo. Mm -hmm. Daog ang Empowered Youth of Palawan. Ah. Mm-hmm. Alright, so it's a 1 and 0 na. Mm -hmm. So once again mga kabarkada, no, ay mo kalimutan uh, this is a best of three series. So, game 1 ka ganina, then karon game 2 na. o kuya, <laughs> ato na i-congratulate ang nidaog po ganina. Yes, mm, mm-hmm, kaganina na. Tierra del Puerto. Oh, Tierra del Puerto Youth Organization. Mm-hmm. Congratulations. Mm So, nangapay na sila sa ano, Final championship. Run, oo. <laughs> Mura, gusto rin nila ah. kuhaon oh. ng championship. Ah, si. Once again, mga kabarkada na. Ah, uh, kani uh, Mobile Legend Bang Bang for a cause ni siya mga kabarkada. Yes. Mm. Siyempre no, kung kinsa tong mo champion, aba, 50%. 50%. No? 50% silang madaogan ang ilang tagaan na beneficiary kundi wala lain ang ilang mga ang child, child development center sa ilahang mm. sitio. So, for example, si Tierra Lugar ang makadaog. So, naman sila yung CDC dito. Oh. Ah. So, 50% ana silang madaugan. Sila. Tagaan nila, no? So, syempre no, mapasalamatan ta sa tuwang sangguniang kabataan ng kamamanan sa ilahang good initiative with a heart. <laughs> Ah, with a cause, di ba? And syempre no, hindi man magigtayo ning dula na ML, di ba? Oo, Mobile Legends. Daga nagid ang gahulat girani ag mm-hmm. dula po. So, hopefully now, kung sakay makadaog karon no, sa game 2, mo proceed ba kaha ang Empowered Youth of Palawan or mulaban pa si Santa Cruz Bulod Siri. Ha? There you go mga kabarkada no. Sugod na gini. Kamay na lang. <laughs> Yan, wala pa tayo pa-shoutout ya, Ma'am Kim. Oh, nice background music. Makasaya <laughs> mo punta ni Kuya. Sige, imo na Kuya Jay. Shoutout po me sa mga judge sa ato mga Millennial Creative Ads Contest na si Mr. Jonah oh. Domingo. Mr. na mo, Mr. na, basig Miss na ha? Oh. Mr. Mr. Jonah Domingo. And syempre next, Mr. Al-Rashid Galaura. Ayan, Sister Al-Rashid Galaura. Ayan, daghang salamat kayo sa pag-judge o sa pagbisita, pagtatag og time sa uh, ah, pagsamang posto making. Last Monday ni siya mga kabarkada ha. And syempre no, kay balo sa tanan nga ang zumbag o nga normal o millennial creative ad contest kay nagkat na og voting so ha mura ganina na ni ganina ganina. and of course the infinite you will end karong alas 5 ha so na pa So makita na nila. maka-vote. Oo. Mm-hmm. Makita ninyo na mga kabarkada no, walay lain no sa ato ang face uh, YouTube. Oh, sa YouTube. YouTube uh, official YouTube channel which is ang Kamamanan Youth Force TV. Ayan, Kamamanan Youth Force TV po mga kabarkada no. Ay, so, oh, nasugod na sila picking. Uh, ah. right, nag-pick mm. na. Bana nila ang Ay, 0-0 pa man. Nagbana nila ang Aha. Yuzong and Tamus. Aha. Sa blue team. Mm, -mm nagdula na kaganina no. Once once again, no, nagdula na kaganina. YP. Mhm. Mm yes, YP ang one ang im Then ang red team nagban sila Esmeralda and Harry. Alright. Kay mura nakita gyud nila nga master kay kay mo gamit og Harry tong master ni makinamot. Oo, ang isa nila ka member. <laughs> Okay. First pick sa blue team is Uranus. Uranus. Mm -hmm. So wala sa giban no? Wala giban. Then ah. second ah. and third, ang Kufra and Uy, wala Lugi. na ban. Ah. Oo. Si Kufra no? Kufra na si Kufra wala na na ban. Oo. <laughs> Then sa red team is si Atlas and Angela og si Priya. Ah. Nanapod na open si Angela. Dati plano, ani nila. Oh, I-final na po ba ani nila si Priya? Basin, basin. Oo. No? Well, see, mga kabarkada, no? So, this is a very exciting game. Good kaayo ni. Eh. <laughs> Si Kupra, oh. wala na jud na Ano, Magtago-tago na po siya pag, ah. pag, Ah. pag makabinta. Uy. Tumahan. Ay, nakakailan na. <laughs> Para mga tirabinta. <laughs> ay, ay, kana mo silinga. Okay. <laughs> Dili kumbiyan sa halagar. Dili ka piyansa ka mga igsuon. Oh, no? Mm. Ayan, no. Oh, again. Murag si, sa blue team ni Murag si Louie, mahimo siya support. Si si Louie. Oo. Aha. Isaway ko naman kagahapon ng luya. <laughs> Usay po, magamit na to sa sudan, luya. <laughs> Ayan. Mm. Isa kay lang iban. Ah, sa red team si Ling ang giban. Ah, so medyo kanina man gyud no nakita na to Kuya Jay no. Oo. Medyo sakit kay si Ling na. Apil po ni sa blue team. Mm -hmm. Joe Head. No, ah, Joe. Oo. Joe Head. Ah. So, Sim Idol. Yung yes, Idol ko yan, nag-pick na ginila si X-Borg. Yara ka ha. Pasikati mi ha. <laughs> Hey! <laughs> ah, sige, mag-stay na ko. Dire na ko. kay na si X-Born. <laughs> Kitsa ka na gamit ana gwapo ba siguro? Ah. Pili ba kanina si Roger? Mm Or Hayabusa? Oh, nice Helper. skin, no? Kinsa ka ha? Mm -hmm. of you? Pero duwa pa siya kung kinsa iyang himuha mm. assassin. Or mag-MM baka siya. MM na lang siguro ka bro. Pila ko ani ah, mo pick ni si Roger Adili. Ah, ah, wala man. Ang MM si na si Bruno. Ah, Bruno. Mm -hmm. Ah. Ang ginapod si ano. Then ang sa red team si Natalia. Mhm. Assassin. Mm -hmm. Murag sa plano ano nila ba? Ang sa red team final gid siguro nila nilang kuan, Priya. Ah, well, well see ano later on mga kabarkada. So, so far, Sir Jay, uh, Kuya Jay, uh, medyo kinsa may liyamado when it comes sa ano. Ba sa pa ni sila pero marag mas lamang ani kung makauna lang gid Ah, sa makauna lang. Oo, ang red team. Ah, sige. Bakit sa makauna mga kabarkada? <laughs> Adi naunan mo. <laughs> There you go mga kabarkada no. Once again, this is the game 2 of the best of 3 series in between Empowered Youth of Palawan versus Santa Cruz Bulun Suri Youth Organization. Good luck sa tong teams, no? Ayan. Ayan, Ma'am Kim, wala ba tayo pa-shout out? And syempre, no, shout out dito sa Santa Cruz Bulunsiri player sa, sa Tagapaglaom. And of course, sa tanang nagtanaw sa Facebook Live na to karon na. And syempre, Kuya Jay, ayaw mong kalimot ha mga kabarkada. Paliyog kog share and like, like sa to ang Facebook Live. And syempre, paki-comment ka lang po sa to ang uh, ah, ilahang complete name, youth oh. organization. And syempre, ang ilahang mobile ID. Oh, MLID. Perk tinagigay ni mga igsuo, no? <laughs> hey, medyo nagloading pa. Export, kanabala da, panugba na. <laughs> Kinangalala ni Kuya ang mm -hmm. EYP, Empowered Youth Palawan, makadaog sila kay para sila ang makakontra yes. sa Tierra del Puerto. So, Pero, yeah. kinalan po man ni Kamot ani ang ilang kontra. Mm -hmm. Mm -hmm. We'll see. Kung sa may galis, stilo ani sa, sa kay kalaki ani sa empowered youth of Palawan. Kung makaya na ba na, mag-push through na ba sila o medyo tagaan pa nila, mercy, mercy, mercy. <laughs> Oo. Top oh, player, ba nila lang kufra? Ah, Number 64 sa Misamis Oriental. Ah. Sus, and there you go mga kabarkada, no? Smash them. Ah, smash Deal, 1-3-1 yapon ang ila. Hmm. So, tulo sa mid. Mm Sa isa rin sa top of bottom. Masabot. Aha. Uh sa ilang emoji. Nakadaog na bagay ka ha. May proceed na baka ang empowered youth of Palawan ani. Oh, baka napay second at ah, third game. Ang sa ano? Ang sa Bulunsuri, sa Santa Cruz. Yan, there you go. As you can see, one versus one. Oo. Medyo nagliso lagi sila. Okay. Lol. Oh, karon. Oh, medyo nagliso pagi sila na. Ang tao na lang kaninila ang offlane gid ang ilahang Uranus. Mm-hmm. Pero pero sa plano na. <laughs> Kilala ba kani ang Uranus ba kanila si Kid Push ah. oh. or support hindi apon sa dapat sa Pero so pa Kuya Gina na gi ano na giat ngan pod nila. Oo, oh, so it's a 1-3-1 combination gihapon. Blood giharas lagi niya ni Uranus ni Natalia. Grabe ka pangharas gini si Uranus ba? Piska dili na makita si Natalia, iya yung nakita pa niya. Skill, oo, kay para makita niya kung ah, asa. Asa ah, to kayo <laughs> si Bruno. Kay namay mo kana na ko yan, ay mo may mugaw sa exclamation point kung naa siya mm, So, ang kita ra. sa iya ha. Ah. Ayan na naman ang na. mid tower ng red team na ano, bulong Bolonturi manino tama? Uy, Asa ah, ang Kufra, ang tank. Uh Para matay. Patay man. Ang support pa'y nakapatay. Ah. Pwede pa. Oo. Ayun naman, naigo. Sayang. Launch attack! Hmm. Ayan na, medyo mga kabakada. Uh, ah, anyway, Ma'am Kim. Mm-hmm. Uh, natay technical error gamay na mga kabakada. But anyway, stay put lang mo diyan, no? Din sa tatata sa taong barangay council din sa barangay kamaman ano kayo kung wala ang ilang suporta sa to you know celebration ng linggo ng kabataan aba wala wala na so daghang salamat kayo headed by our beloved barangay captain Magpasalamat Kat, uh, po sa ah, mga teachers oh, nga oh, nag sa mga teachers, ah. sa mga kagawad. Yan, Sa mga kagawad, mm-hmm. nag-judge na ng kamot ang sila dito sa tuwas. Maulanan, mainitan. Oh. And syempre no mga kabarkada, ugma na pong adlaw ang atong live culminating uh, culmination activity. Alas 5 sa hapon ugma na. Oo. And syempre ugma na po di-announce ang tanang winners sa ato ang mga, activities. activities. Og sa uh, so abang-abang na ta ugma ha. Wala ta ha. Yan, nice one. Medyo na-alert technical error mga kabatada pero Tagalamig mga 5 minutes and 1 hour. Uy, kailog na sila sa <laughs> turtle. Ayan, so nakita Nakuha sa blue team ang turtle. Oo. Ang MM. Mm -hmm. Nakakuha. nakita, na ba sana nila, Kuya Jay? Ayan. Mura, grabe yung Kinig one versus one, oh. Di giniagabuyan ang MM sa so, blue team. Oo, oh, oh, medyo sayo pa na, pero grabe oo. na lang, ano? Grabe clash. na sila clash. Oo. Oh, oh. Grabe, okay. lakad-lakad sa Freya. At saka mabawi baka uh, ano, ano, ambul, uh, ah, Santa Cruz Bulunsuri Bulunsuri Youth Organization ano, eh. So nagpa-farm na naman po mga kaibigan Wala si Priya ng ilog na sa buff Mhm. Iya naging ang red buff sa kun sa blue team Pero sa dito plano ani niya ba? Mm -hmm. Ayan, nakamit tayo. Pero kinahanglan niya mugay yun sa ani. Ah, malipong oh. Kaluwi ka to. Oh, wait, patay mega kill na. Mega kill ng Freya. Oo. Ah, ah. Gihurot na gid niya, hmm, gihara sa Gabi, Dog versus Paxino, oh. One. Kaanay sa third. Naka-steal baka ni siya. Ah, wala. Triple kill. Ah. Ouch, ang sakit nun. Na-shut down ang... Lupig pa'y nahubag, ah, na bulagan natin siya. <laughs> sakit kaayo to. Ang tower na naman sa top, no? Which type lang yung mong uh-huh. idol na si X-Borg. Oo, uh-huh. go, go, Lodi. Top. Siguro magmubawi pa siguro diri ang bulonsuri. Mm-hmm. <laughs> Yan. Ay, naka-atras ang bulonsuri na ni. Nice recovery. Uh, sa ano no, Impala Youth uh, of Palawan. Impala, Empowered Youth Palawan. Oh, tagig kayo lang plano. Kadef-def lang gid ang Uranus sa blue team. O basig maghatag pa sila og ano. Second chance. Ana gyud. Sana all. <laughs> Murag paabot gyud nila third, third? game. Ah. Kuha mhm. sila Balbasaur. Mas nasa off lane. Para padugang og heal while crashing. Mm -hmm mag-board ay SS lang Oy, Madakpan. Sa so far na mas lamang sa kills ang ano ah ang Santa Cruz, Cruz Bulong Suri Youth Organization. Makabawi na baka sila ni mga kabarkada. Masakit mm. Pero di kaya po eh. nila to basihan sa ilang sco- Oo. ilang kills kay Basing mabali pa. Basin, basin no. Mm. Mm-hmm. Patakabalo. Yan. Tulo nakabukan nawala sa tower sa blue team pero ang red team, isa lang. Tower nasa Murag bot. grabe, oo. Murag oh. grabe, kinili nilang depth sa red team. ay ilang tower nga di mabuhak. Ayun. Nasala sa off lane, bagay. <laughs> ang ginivir sa blue team, sige lag push. Kaya na maayo na yung nabuhat. So, natulog ka, ano na, tower, no? Oo. Sa bot, dito sa, ano, blue team. Sa empowered youth at Palawan. gusto pa musibat ang Supra. Wala. Grabe, oh. Grabe si Freya. Go, Freya. Kaya magkipag bakbakan sa tulo. Mm -hmm. Balag sa isa. Karon kani. Ah, sibat. Sibat na isa. Wasa na hold ni Angela. Mm. Pero di ka pa ni kumpiyansahan kay ang sa blue team. Maka-item ni siya. Sakit yapong tayo. Oo. Yan na naman. Wala, tulong na Ouch. ang Bruno. Oo. Killing spree na. Naka-killing spree na, mga kabarkada. Kaya wala na bira. Gibira to niya, wala. Wala na? Nabira niya, pero naka-purify ah, ang Bruno. Ah, wala. So pwede na-cancel. Oo. Ah, nadagya po. Di ba purified tubig naman na? <laughs> purified water. water. <laughs> nasa mita na po tayo mga kabarkada. Uy, murag sila. Kabalot sila. Murag puso sa sila. Sabi gi kuha ang gig buff ni Bruno si Freya okay para dili dili makakuan iyang energy. Hey. Ato sakit ka ito. Oh. Uh-huh. para basta si CD po. Ah. Ouch. Kapatungan ang Freya. Napatay. Nabawi Freya. Ang, ano? Ab Abawig sila ni. Ah. There you go. Sabi si Edward. Sabi ko sila. Dila gitabangan. Mura magbumba. Oh, tiksugba na sa Samoa. <laughs> Trigahot rin si Uranus oh. Ito na turtle na ba na yung gawas? Ayan, no? Mm -hmm. Sa top ba na? Ah, oh, top. Oo. Na tower sa red team. Nanganganib na din. Pareho pariyo na sila o oh, nabungkagan niya tower. Oo, sa top o sa bot ba? Mm -hmm. Sa blue team, na sa bot. Ang sa red team, ang top good. Ang oh. top may nabangag na. Sana lang ka-tower na bilhin sa top? Mm -hmm. Regards lang rin ko sa player na babae karon ha. Regards lang ko. <laughs> Kung gwapa ka, ah, hali. <laughs> Ayan. Nag-clash sige ni sila. nag class na gigla mga Napira na setan. Pero ang Bruno wala nakagawas ka. Ah, nice one si Eightborn. Mm -hmm. Eightborn. Ah, wala ang pagod niya oh. Kalaho. Oh, ah, sino nangambak na? Jay, sukba, sukba. Oh, da, nasukba na. Para makabawi gid siguro ang Santa ah, Cruz Voluntary ah. Youth Organization ani. Aha. Uh Ay, ang tao ha. Eh, ah. Oh. Si Natalia nag na lang siya. Oo, nag si Natalia. Kaya focus lang siya sa turtle. Nanagit sa iya ang hmm. duha ka turtle. Namang gapon pa sa gold. Mm-hmm. Og kills ang ano ha? Santa Cruz. Lamang og 2K, ang red mm-hmm. team ang Santa Cruz. Ilon kiri. Ang sakay plano ani nila. Kedef, so, karon Kuya Gino na sila sa mid, nagtapok ang, mm. ang upat ka e, player. Kedef na lang sa sila. Oo. Oh, so, nang isa is nasa bot. Alright. Ilan na nagahantingon ang Freya? Oo. Uh-huh. Well, ang Natalia gasuri-suri lang sa kay para makita niya og nabay katago sa bush. Pag na magtago, stand dito. mm mm-hmm. <laughs> Nag-flash na sila oh. Ah, wala pa rin. Wala nag-flash. Hinahinaya na sa ay para clear lanes, clear lanes. Ayan, nasa mid no for Kabok player. Nasa Katapok uh, ah, na sila dito sa sa blue team. Sa, purple box. Sa empowered youth to Palawan. Oo, tulat-tulat na lang sa sila. Yan. Natalia, suri-suri lang sa. Guwapa pa ka na Sa ano ba kaninila? Wow. Clear lanes lang sa. Mm -hmm. Ayan, flash. Para dugang gold. Ni Freya, sige lang. Nag-farm lang sa agit mhm. siya. Mm -hmm. Check kay plano red nila. niya. Sige, sige niya gusto nga mahutan oh. siya og buff. So time check na, it's 10.50, uh, 10 minutes, 10 minutes. and 51. Mm-hmm. ato ang game pa karon no? So, medyo sayo-sayo pa gamay. Dili, so, dili pa ni sakto. Pula, ano, ani nila. Maraga pa late game, yun ang uh -huh. blue team ani, ang empowered youth uh -huh. of Palawan. Sao na kanilang plano ani? Attack the Lord! Sila na bang manon or dili pa? Inigawas na ah, ang boss. Napabaka ni Game 3 oh. Kuhaon na baka nila na yung boss. Kuhaon na nila no. Mm -hmm. Ilugon po at baka ni sa power use of Palawan. Mm -hmm. Or pasagdaan lang. Okay. Murag ilugon gid siguro ni nila kay tapok naman sila. Ayan. Mm. Mm-hmm. Kuha na, nisulod na si Angela. Nag-SS na siya. Ah, gibira. Di ambak kapit siya. Isara, nadakpan. Ano, Kani clashing na gini. Gabi ang M MM sub. Blue team is free hit lang kayo. Mga mhm. kita pa ba kata ni o game 3? Hindi na. Free hit na kayo. Double kill. Double kill. Triple kill. Triple kill na. Mahurot pa ka ni sa Bruno. Hmm, gaka-excited about si si Kim kung mm-hmm. i-boss na daw nila. Parang naka-item nagigayo ang Bruno Ani. Kayo, lontol-lontol lang bulak. Kaya si Uranus, ga-push lang. Focus ang push. Yaman na siya Kuya Jay, ang indicator niya na medyo bugat na ang pa Bruno. Oo. Kay mura naka-item na ginisa Tulo ka core na siguro ni Aa. Uh-huh. Mm-hmm. So, naka Berserker Fury, naka Endless Battle. Mm, sakit-sakit na gini. Na, nana siya life steal. Ay, iya na lang ani, magpaluyo na lang siya sa tank. Kaya para baka ah. free hit siya. So mo nang indicator na naka lifesteal na siya kay naay gasunod-sunod niyang bao. Oo. Kasugod <laughs> na ilang boss ah, ang push. Nag-push na si Lord. Oo. Pasagdaanan nila, wala nila gibanan ng boss. Pero sila nakakita nasa ba, mid. Nakakita mo ba kata ni Game 3, brag wala naman siguro. Oo. Nag-push na sila sa top sa, uh, sa bot o sa mid. Marag, dayon nun na baka nila kay mm-hmm. gapus na ang ilang Uranus put sa top. Uranus, no, dyan sa okay. Wala na, nagka class na sila sa boss niya si Uranus. Nara sa taas. Mm-hmm. Mega kill! na free hit, di kaayos ka. Na-orient ba to si Uranus na ang clashing nasa bot? Mm-hmm. <laughs> There you go mga kawerkad. Ano, medyo ah, Grabe, nagdedelikado na. Oo. Delikado na ang kinabuhi. Ah, napatay ang ilang core. Shutdown. Ay, Xborg, ayaw, Pero sa shutdown. core na nabili na ni. Ah, nice. Tol. Tapos si Atlas di ay sa taas. Ah, nisibat. Ay, nisibat. Mano na baka ni nila? Ano? Or Ate, wala na. unahon sa nilag patay. Gapos sa gid ang Uranus. There you go. Haha! Ala, yun nila kitagaan og chance nga mag maabot pa oh. og game 3. So, we have our finalist na. Matawag nyo sa finalist. Di ba kuya, nakita niyo mo, mas labo sila og kills, pero ilang gi hmm. comeback. ilang gi comeback, no? 23 against 18. Oo. Oh, Sumao na to. Ayan, there you go mga kabarkada, no? Sumao na to, no? Congratulations! Congratulations! Sa, eh, ah, Sa Empowered Youth of Palawan. Palawan. And syempre, Kuya Jay, special thanks late na sa tuwang Barangay Council mm-hmm. headed by our beloved Kapitan, Kapitan Cap Pedro, Pedro I. I. Arda. Yan na. And syempre, special thanks to our SK Council headed by SK Chairman Dennis Tero. And of course, our SK Kagawads. Ayan na, so per minute, per tig, yun sila ng support. Alright. So later on mga kabarkada no, ato ang championship round. Ah, ah later on na. Ah. Murag maura gini magtinigian gini sila mga ah. master na gid kayo. Mga pagkada na. And so that's it for today. Mm -hmm. So makita-kita tayo later on mga kabarkada. Ay sa mughawa, stay put lang, balik kami. Alright. Hello girls and boys, ready? go, girls and boys. Ready? Hello, girls and boys. Ready?